takut juga nak rasa risau. Nervous, nervous. Aku baca dekat review dekat Shopee banyak yang kata masin lah apalah tapi Bismillah. Hmm. Hi guys, Assalamualaikum. Okay, setiap korang dapat lihat depan aku ni. Ha. Aku ada satu periuk apa yang ada dekat dalam ni tera aku ada Chi miang Yang terbaru iaitu Chi miang Yang. Perisa kari putih. Sedap betul. Packaging dia memang dah lawa eh. tapi itulah slack sikit lah sebab uh, wrapnya tak cukup tebal jadi aku dapat macam macam ni. Tapi apa pun packaging ni memang lawa. So takut juga nak rasa risau. Nervous, nervous aku baca dekat review dekat Shopee banyak yang kata masin lah apalah tapi tak apa kita cuba tengok macam mana aku ikut satu-satu apa yang ditulis kat sini cara penyediaan aku ikut 350ml apa semua cuma aku ada tambah telur dalam tu ni aku rasa dia punya garnishing lah jangan risau korang dah ada logo halal ha, JMP semua ada lah harga tu tak sama macam cikimi yang sebelum ni RM20 untuk satu kotak ni ada 5 pack kecil okay dalam tu dia orang ada apa paste kari tu dengan juga serbuk santan. Lepas tu ni aku rasa bau garnishing. Ni aku akan letak dia punya garnishing. Bawang goreng kot. Kot. Hmm, itulah bawang goreng. Terang. Uh, korang mungkin tak nampak macam mana dalam ni. Telur tu pun tak nampak dah tenggelam. Rupa dia. Uh, nampak minyak-minyak kari tu. Ha. Mi dia pun macam lain sikit daripada yang selalu nampak texture dia punya telur tu bau macam sedap bau lah bau kita tak rasa lagi yang telur yang aku letak kan aku nak letak telur rebus macam malah oh telur kuning dia man tak apa bau masam adalah kita rasa kita rasa kuah dulu eh kita rasa kuah dia dahulu bismillah macam korea sikit kita pakai periuk ni Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Aku belum rasa masin tu. Dia macam... Ada rasa mie kari tu. Tak tahulah. Sebab aku... Aku tak aku tak kurang gaya aku ikut apa yang dia cakap bismillah Panas, woi. Mungkin aku patut kurangkan sikit air. Tak pedas guys, tak pedas. Budak-budak pun boleh makan. Yang aku buat ni tak masin lah. Biasa je. Cuma dia macam... Dia rasa mie kari. Tapi dia kurang kick sikit. So aku rasa mungkin aku kena kurangkan sikit air. Tapi rasa tu sedap lah juga. Not bad. Adalah vibe mie kari tu bila kau makan dengan rasa bawang-bawang goreng tu. Ha, memang terasa lah macam mie kari kan. Pada aku okey je rasa dia mungkin aku, kalau nak tambah kick tu betul-betul mie kari aku letak dressing macam mie kari ha, letak ayam letak telur rebus Dia tak masin pun. Kalau kau ikut betul-betul. Tapi tak tahulah kalau orang memang tak kuat masin tu rasa masin. Mungkin kalau korang suka boleh perah limau. Rasa masam-masam sikit. Tapi aku tak suka masam-masam so tak adalah limau. Limau. lemak-lemak santan tu pun ada rasa gap. Uh, ah, kan orang kata banyak. Betul kau cakap. Makan je lah. Aku ingatkan Maggi kari tau. Tapi dia cakap mi kari putih. Ay, ah, cikim yang kari, perisa kari putih. So macam. Uh, tapi tengok dia orang makan pun. So memang betul mi kari. Rasa tu. Bukan macam Maggi kari. Macam makan mi kari. Ha, macam tu lah. Okey. Ada satu. Nak komen untuk orang yang nak makan mie kari tapi malas tu bolehlah beli yang ni. Mie kari instant. Tekak aku boleh terima. Rasa dia. Overall, not bad. Sedap. Boleh tahan lah rasa dia. Untuk tekak akulah, aku terima. Wah, aku bukanlah peminat sangat Mika. Kalau korang nak pedas, tambahlah potongan cili. Ni tak pedas pun. Budak-budak pun boleh makan. Kalau sebelum ni diorang buat memang pedas Untuk aku pedas Okay Aku rasa tu je lah kot Takkan nak menghirup pula kuahnya Okay Apa-apa pun jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel YouTube aku walaupun aku buat video tu on off on off kan. Ha, tapi terima kasih juga masih sudi subscribe biasalah kita hanya mampu merancang kadang tu dah fikir dah nak shoot ni nak shoot ni tapi tangguh tangguh tangguh sampai sudah okay tu je dah cuba dah cikin yang ni okay not bad pada aku kalau korang nak cuba boleh cuba okay tu je see you guys di next video bye bye